Hallo Leute, herzlich oh, willkommen oh. zu einem neuen Backstream wieder. Hi Bennett. <laughs> du auch hier? Ja. Ja, genau. Zusammen gucken wir uns heute die Kosovo-Albanerin Dafina Sekiria. Genau. Sie ist ja eine der besten Balkansängerinnen. Die hat einen coolen Style. Auf jeden Fall immer was anderes. Also deswegen liebe ich sie. die ist wir haben auch noch andere Videos gedreht zu ihr, das könnt ihr alles in seinem Kanal finden. Genau, solltet ihr echt angucken. Ihr letztes ja. Lied Million Dollar war echt, ein, ja, war echt war top. Und jetzt hat sie heute Silly Silly rausgebracht. Ich Bin sehr gespannt. Ja. <laughs> Teaser war Nicht schon vielversprechend. <laughs> äh, am meisten bin ich natürlich auf ihren verschiedenen Styles gespannt. ja, mal gucken, <laughs> was sie Genau. Fangen wir auch dann mal an, würde ich sagen. Und ja, vielleicht immer noch folgen. okay. Ach, das war geil, hast du gesehen? Ja, also. So mit dem aber zurückgespult, ja. genau, genau. Die hat mich ein bisschen so an Rol Dingens, Loredana so. Ja. Ich weiß nicht warum. <laughs> zum Auto ist äh, ihr Manager. Das finde ich auch cool, es auch krass, äh, dass sie auch hier in dem Video so Tanzeinlagen hat, so mit Choreografie und so. Das mhm. sehe ich bei ihr zum ersten Mal. Wow, finde ich toll. Mhm. Steht ihr und sie kann es gut anscheinend. Ja. Oh. Was hat die dafür für Muck und so? Sieht richtig krass aus und diese Ohrringe. Ja, also Schlangenohrringe, ne? Yeah. Yeah, but you That's the queen. Nice. Genau äh, Teaser gesehen, das sieht so krank aus, dieses Teil. Vor allem das zu machen, ne, das braucht bestimmt, weiß nicht wie viel Stunden. Und im Hintergrund Blitze, so, ne? Ja. Also, geil, geile Details. Person ist äh, Mario Novak. Die machen oft auf Instagram Posting zusammen Sachen. Mhm. Diese Spezialeffekte, ne? Das war ja geil. Perfekt. Ich finde auch, die beiden. Na, wo ist das dann? Die beiden sehen richtig gut aus. Sehen aus wie Zwillinge. Als wären Geschwister so. Stimmt. the outfits und so. Hi. Was einmal alles zusammengeführt, so mit dem Kleid. überlege gerade, was mein Lieblingsstyle ist. Auf jeden Fall, das gefällt mir sehr. Das, was sie vor der Kirche hat. Mhm. Schreibt gerne in den Kommentaren, welcher Style euch am meisten gefällt. <laughs> also ich finde das am besten. Ja, aber ich meine, sie ist ja auch selber hübsch, so weißt du, ihr steht einfach ja. alles, was sie trägt. Also sie kann alles tragen. Ja, aber ich finde auch solche Sängerinnen ja. sind richtige Künstler. Ja. Die dann so sowas präsentieren können. Genau. Ja, oder so diese neuen Ideen, zum Beispiel dieses Gesicht so ja, verschwommen ja. oder dieses Klatschen und danach so dieses Effekt einfach. Stimmt, stimmt, das ist wow, echt. Stimmt. Wow. Genau, einfach mal wow. wow. <laughs> also Dafina Seki ist sowieso dieses Jahr echt fleißig, bringt gute Lieder raus. Ja, definitiv. Und ja. <laughs> Falls ihr weitere Vorschläge habt, so andere albanische äh, Lieder, die wir noch reacten müssen, gerne in den Kommentaren. Ich konnte über einen Monat nichts Neues mehr machen. Wegen Klausurphase und so. <laughs> Und jetzt, da, da Fina ja was rausgebracht hat, dachte ich mir, okay. Okay, jetzt muss was kommen. Jetzt. Genau. <laughs> genau, genau, ja. genau. Schreibt gerne eure Meinung in den Kommentaren. Falls euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da. Abonnieren nicht vergessen, falls ihr es noch nicht gemacht Abonnieren habt. Abonnieren könnt ihr auch diese Glocke da, das Ding, Ding, Ding. <laughs> Sehr gut präsentiert. <laughs> genau. Sage ich auch Dankeschön fürs Zuschauen. Stay safe, stay healthy und mhm. bis zum nächsten Video. Was auf euch,